どういうところに気をつければコテを打たれにくくなるかそういう話になりますだから確実に決めたいってなれば誰しもがコテ狙うんですよ百秋武店の動画こんにちは百秋ブログとぬがですやってますかお今日は 小手を打たれないためにはどうしたらいいかっていう話をします。まあ、試合とかでね、小手を打たれて負けるってやっぱちょっとね、ショックじゃないですか自分が小手なんか打って勝ちたいじゃないですか。だけど、自分が狙ってるところをやられて負けちゃう。これやっぱね、なんとかしたいですよね。今日この動画を見るだけで、いつも小手を打たれてしまう原因とその対策がわかるようになります。その小手を打たれないようにって言っても、テクニックとかじゃなくて、基本です。 剣道はやっぱりね基本が一番強いですその基本の中のどういうところに気をつければコテを打たれにくくなるかそういう話になります今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてくださいじゃあまずはちょっと場所変えますねウォリアーよいしょいつもコテを打たれてしまう1つ目の原因は構えそのものに 隙がある場合になるコテが開いちゃってるそれどういうことかというと剣先が上に立ってるんだよね上に立ってるの本当はこう下に構えたいんだけど上に立ってれば立ってるほど相手から見たときにコテっていうのは打ちやすいんです横じゃないんです縦なんです縦に上がれば上がるほど打ちやすいんですこれはどういうことかというと基本打ち小手打ちの基本打ちを思い出してほしいんだけど元たちはどうやって小手を開けてあげるかというと横じゃないでしょ必ず上に上げてあげるじゃない 上に上げてあげるってことは基本打ちの小手打ちの練習してる時ぐらい打ちやすいんですよだから怖いんだけど剣先っていうのをできるだけ下げる固定打たれたくなかったら怖いんだけど頑張って下げるっていうのが1つ目のポイントなんですそういうといやそう分かってるんだけどどうしても剣先上がっちゃうんだって言うと思うんだよねそれは何でかっていうと右手の竹刀の握り方が ドラえもんの手になってるんですドラえもんの手になってるとどうしても市内は上に向いてしまいます剣先を下げるのはもちろんなんだけどそのためには市内の握りをもう一度見直さないといけないんだよね見直すときっちり剣先っていうのは下がりますそうすると小手は打たれにくくなりますこれが1つ目 いつもコテを打たれてしまう2つ目の原因っていうのは構えはいいんだけど今度は構えじゃなくて打ち方なんです打ち方が悪くてもコテを打たれてしまいますでその理由はさっきお話したように剣先っていうのは下げてれば下げてるほど相手から見たらコテって打ちにくいんだよねだからできるだけ剣先を浮かさないようにこのまま我慢したまま打っていくと相手は一番コテって打ちにくいんですなんだけど まだ構えたままの遠間のところからいきなりこう大きく打っていくような打ち方だったり2拍子のうち1212こういう打ち方したり担ぐような右手が強い引っ張り上げるような面これみんなね剣先が立っちゃうんですよこれは相手から見るとよーくわかるんだよねだからそこをいつも固定打たれるんです っていうといや僕はね構えもいい打ち方もいいもうそんな剣先も浮かしてないだけど打たれちゃうんだっていう人がいると思うんですよそれは原因は打ち方じゃなくてタイミングが悪いんです相手はずっと小手を狙ってるんですよねそこに対してこっちが何も考えずに攻めもなしにタイミングとスピードだけでグワッて打っていこうとしたら相手からしたらこんなにやりやすい相手はないんです かかってくるのを待ってるだけでポンと押さえるとうわやられちゃったごちそうさまこういうわけですよねこれが2つ目の理由いつも固定を打たれてしまう3つ目の理由っていうのは誰しもが面よりも固定の方が 打ちやすいからなんですなぜかっていうと小手の方が近いでしょ面遠いじゃない小手近いだから確実に決めたいってなれば誰しもが小手狙うんですよその証拠に大学生クラスになると面を打つのは0.3秒かかると言われてます小手を打つのには0.2秒しかかからないって言うんですよねだからみんな もう特に負けられない時最初損拠して立っていきなり初立ちで固定行く人とかいるじゃない確実に決めたい時にはやっぱり固定を狙う人が多いってことなんですよねそれを分かっておかないといけないとでそうなると、まあ、相手も0.2秒だとしてもこっちも0.2秒で固定打てるとしたら同じじゃないのって思うと思うんですよなのになんで相手の固定の方が当たるのそれは試合が上手な人っていうのはその固定も入れて後の面も入れて全部でこう組み立てをしてんですよねボクシングでいうとジャブジャブジャブジャブ ャブだけで倒そうと思ってないけどジャブ打たれたな打たれたなってなるでしょその後ストレートで決めに来るわけじゃないそれと同じでもちろん小手だけで決まることもあると思うけど小手で相手を崩しにかかってくるんですよ崩しにかかってきて崩しにかかってきて崩れたところを他の技で打ってくるだからこっちとしてはいちいちこのジャブを打たれたぐらいで崩れる崩れるこんななってたらそれはいつだって次やられちゃうんですよねだから相手から見た時に一番嫌なのは コテでこう崩しにかかっててもこっちが崩れないこのまままっすぐ崩れないピクリともしないこれが一番やりにくいんですよいつもコテを打たれてしまう4番目の理由っていうのは、まあ、特に相手がね講談社の先生の時には多いと思うんだけどこういう経験ないですか別にねこっちは面を打ちたくもないのになんかその先生だと打ってしまってコテを抑えられるってことあると思うんですよこれどういうことかというと講談社の先生方っていうのはみんながね面を打ってくるように コントロールしてるんです罠を張ってるんですよだからもう面来ると分かってるのねだから面を来た時にコテをポンと打つと講談社の先生方っていうのはもうスピードとかねタイミングこれだと絶対みんな勝てないからそういう相手をね引き出すコントロールするような全然全く違う剣道をやっててそれによって引き出されてるんだよねそれでポトンと打たれてると そういうことですこれに対する対応はもう何も考えずに面を中心にガンガン打っていった方がいいです打たれたことは気にしないこれが一番大事です以上がコテを打たれないためにはどうしたらいいかというお話になります僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信していきます今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を